тэгээд crafting table Йоо, юу яцгаан үзчихдээ. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа олон хугацаанд бас хийгээгүй. Ер нь энэ чанал дээр баг байхгүй баха. Бага ч юм уу мэдхгүй. Тэгээд юу ч гэсэн аим шигийн <laughs> Minecraft map тоглож байна. Тэгээд мэдээж эрэг Э, Minecraft horror map бол бас тоолох ёстой зүйлүүдийн нэг бас байх гэж би бас бодож байна. <clears throat> За тэгээд өнөөдрийн бүгдээрийнхээ сонгосон map бол Pakiko's Hell буюу Pakikoгийн там гэсэн map байна. Тэгээд э, ягаад энэ map-ийг сонгосон бэ гэх юм бол э, ер нь бол Minecraft дундаа бас нэлээд амартай ордог map. Тэгээд дээрэс нь айгүй олон хүн vote хийсэн map болохоор энэ map-ыг тоглохоор шийдлээ. Тэгээд юу ч гэсэн э, face cam нэг одоо хиймэргүй болцсон. Яг гэвэл одоо миний нөгөө батг бүр амар. <laughs> Миний яа яг зүгээр horror map э, horror map-ийн хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг нь мэдээж reaction учраас энэ одоо имжлэгтэр э, face cam оруулахар шийдлээ. За introduction rules дүрм танилцуулга. За за эдгээр нэггүй хэлж байгаарай дүрмүүдийг уншаад явчих уу яах вэ? Тэгээд жоо би нэг жоохон controls юмнуудаа multiplayer тоглож болохгүй тэгээд хан дээрээ цусан төрж болохгүй за тэгээд Тэгээ юуны төрөнд бичлэг эхлэхээс өмнө мэдээж хэрэг лайк, subscribe дараарай. Тэгээд учин бүгдээр 100000 subscribe хүрэхэд айгүй ойрхон байгаа. Тэгээд та бүхэн subscribe дарах юм бол надад маш их тос болно гэсэн үг. За тэгээд юу ч гэсэн хэцгээдэ. Бэжараа энэ би энэ юуг нь олдгүй. 2000 years later. Оо, ёо. <laughs> За. За за за. За ингээд эхэлчих шиг боллоо. За тэгээд э, За тэгээд мэдээж ирэг э, мэдээж ирэг Minecraft ойр дайгу алдартай болоод тэгээд бас Minecraft-ыг э, хамгийн анхны анхны удаа тоглож байгаа ч юм уу эсвэл олон хугацааны дараа тоглож байгаа хүмүүст хэлэхэд Minecraft одоо яг <laughs> Minecraft-ийг хүмүүс амар биш гэж бодоод байдаг. Ерөөсөө айх зүйл байдгүй гэж бодоод байдаг. Яг үүндээ Minecraft бол бүр яг ямар амар зүйл гэдэг би одоо энэ бичлэгээр хүргэе гэж бодсон дээрэс нь одоо тэгээд За би одоо хаашаа явах ёстойгоо би сайн мэдэхгүй байна. За юу ч гэсэн энэ бол хаалттай байна. За тэгээд өшөө энэ дгүүр дээшээ гармаар байна. Гэтэ болохгүй байна. За зөвхөн Music of good quality. Yo. What the hell? Almost I feel sick. Би бүр яг ханаа төрсөн юм шиг мэдэрлээ нөө. Yo. <laughs> Би тогломооргүй энэ тхүү би аимшигын кино ч юм уу ямар нэгэн аимшигын зүйл үзээгүй айгүй удсан болохоор би бүр энэ бүхэнд ямар ч тийм бэлтгэл алга. За миний үед тэмдэглэл гэж байгаа юм шиг байна. They all discriminate against me. Мм даа би ойлгохгүй байна. Миний аимшигээс арай хэтэрсэн зүйл байна. За хитэрсэн ч гэсэн энээр авсан дээр уншсан дээр хаа аа за тэгээд тэд нар бүгдээрээ миний эсрэг болоод ийм ингээд одоо ийм галзуун хүн шиг байсанд минь эсрэг болоо тэгээд пол цагдаа намайг цогсоогоо тэгээд тэгээд өшөө авах гээд аа тэгээд ёо Аа энэ Пакико битсэн юм байна л да. Тэгэхээр мэдхгүй миний л ойлгосноор би нөгөө нэг галзуу болохоор над руу нэг цагдаа дайраад <laughs> тиймэрхүү юм уншиг боллоо. Йоо. За би эдрийг авахын зүйтэй авах гэж бодож байна тийм учраас. За эдрийг ингээд авчи. Хэрэг болчих юм бэлүү. Тэг бүгдээр ингээд энэ дээшээ тавиад. За явцгаая. За ингээд мэдээж хэрэг anvil тэгээд crafting table Яа. Яа. Та бүхэн намайг зүгээр амар холцгор юм бэ гэж бодож магадгүй. Тийм ээ би би бүр үнэхээр айдаг тхүү. Би бүр ёо би арай л амархан. үгүй ёо би бүр яагаад тэрийг харчихв би яагаад энэ мапыг тоглолчвоо за за эр хүн зөрөгтэй болвол ямар ч зүйл цацаг алдах учраас би орлоо ёо үгүй за бүгдээр дуудаулаарцгаая 마모네시 바다 돌다 떨지 좋다 아 열해 열해 <laughs> 아, 야 어! 야, 왜 나갔지? 요! та бүхэн мэдэх бах одоо ингээд ямар ч юм аимшиг кино ямар нэгэн тийм аимшиг зүйл тоглохоор ингээд нэг хаалгаар орохоор энэ буцаа бүр байнгын харагддаг байхгүй би бүр ёо Minecraft-ийн дууж байгаа чанга гэж боддог юм учраас би Urubu, Algeria, Messi, Belgium. Акико гэдэг энэ залуу аа цагдаа нараас нуугдаад энд байгаа юм шиг байна. Тэгээд энд ингээд цагдаараас нуугдаад байж байгаа юм байна л да. За за тэгээд тэгэл би одоо энд яаж хийж байгаад ирсэн юм байгаа ёо. Тэгээд яасан гинөө? Араас нь тэгээд дайрман гинөө тэ нэг. Энэ айгу солиотой өвгөн байна ёо. За бүгдээрээ өөрсдөө дууд болцгаая. Өдөр болгон сургууль дээр пишги. Өдөр бүр сургууль дээр пишги. Өдөр бүрийн 800 төгрөг. Өдөр бүрийн 800 төгрөг. Төгрөг. 9 сар хурдан болоосой. 9 сар хурдан болоосой. Болоосой. Тэгтэл гинөө ёо what happened? I already will care. Ёо чи миний хийтик стил чиг шиг өө. Өө чи өөр нь хин. Яст ёо. Энэ сервер одоо явчихна <laughs> уу юу? Оо, Пакико алуулчлаа шүү дээ. Кевин 79. За би зүгээр зөө puffer fishтэй явлаа заяо. Гэтэ энэ юу н хийн те энэ зүгээр албатай юм шиг хүний байш машинтаа оруулчин гутлаа. Тэ албатай юм шиг чи байштаа оруулчих чи яг гэдэг юм бөө. Нааш хүрээ төр. Хий чамаас айд юу н хөөе. Хий чамаас аа За ингэнэ. Сайн уу? Ингээд do I see that you want to eat today? Тэгээд би Аа! Аа! Аа! Яваа, яваа, яваа, яваа. Аа, яваа. Өдрөлгө, өдрөлгө, өдрөлгө. Өдрөлгө сурал дээр бишгий. Өдрөлгө. Аа, яваа чаачи. Өдрөлгө лямц төрөг. Эсвэл урд болоосай. Сурал дээр бишгий садаа. Сурал дээр бишгий сасч байна. Йоо, энэ би энд алуулах хэрэгтэй болов уу? Гарах арга зам байна уу? Хали. Онгоогооч дээ. Йоо ёо ёо ёо. Бэжгэр скалатн гинөө. Аа Ёо. Исэ дээрээс унж ирлээ ой. Ёо. Тэсэ энэ магадгүй надад тослох гад ирсэн баг. Тийм учраас бүгдээрээ зүгээр энийг надад тослуулахын тулд бүгдээрээ ингэ зүчээ. За Майк Вазовски одоо хоёлоо тоглох болно. Йоо, за за би Майк Вазовскитэй хамт байгаа болохоор хамаагүй дээр байна. Яг гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Би олоола байхдаа юуч юунаас ядгүй. Оо! Воо воо воо воо воо воо воо воо воо воо воо намайг гаргаж оо Энэ юу болоо явчих ёо? Йоо Оо, potato man. Map хийсэн хүн гэгчлээ. Yes. Thank you potato. Yeah. За за одоо бүгдээрээ тэгвэл одоо тэгвэл бүгдээнд наах зүйл байхгүй гэсэн үг юм. Тийм ээ. Майк Озавский чи миний амиг авралаа. Яа, чи бол Е их е идэг стил байхгүй. Энэ юм билээ. Йоо. За за бүгдээрээ ямар өө аптай юм шиг өө. Бүтээрээ зүгээр бүтээрээ зүгээр юм хий заяо. Юу ч хийж болдгоо наац үү. <laughs> За за. Бүгдээрээ ямар албатай юм шүгөө. Бас юу хажууд нь дуурайд байгаа юм бэ? Йоо. Тэс пав фишер бүгдээрээ зүгээр. Мэ мэ мэ мэ мэ мэ мэ. Ёо! Ёо! Юпэ, түү. Goodbye Choppy. What the f you Choppy? Таса бүгдээрээ. Йоо, йоо, йоо. Йоо, Pufferfish. Pufferfish. Надтай тулдах байвал хүрээ дээр. Би юунаас яахгүй байна. Йоо. Пакик ороод ирлээ. You have fallen down in my trap. Оо! Оо, юу вэ? Миний дуртай тоглоомод тоглосон. Йоо, Пакико чи одоо албатай юм шиг хүнийг байстаа орж ирэнгүүтлээ. Яах гээд байгаа юм бэ? Зүгээр ир гүш үзүүд үзье. Зүгээр Зүгээр нэгэлчээ заяо. Hypixel-ийн дуэл дээр ороод ир. Яац юм бэ? Йоо. John Wick юм уу хайшин? John Wick цаашаа Бакико чи зүгээр албатай юм шиг. Скип. Хаашаа тухах бэ? Хаашаа хаашаа. Аа, юу бэлий вэ? Аа, аа чи аа Йоо, били. Хэ. Чи намайг барьж чадахгүй за. Били. Hello, hello. Били. Аа. Аа. oynamak. Ya ya ya ya da da da yuç şey yuç. il il pinto ime pintuen pintuen pintuen Nama perere Nama perere Äkki mamu irede orsi mamu Майк Озовски хоёулаа байгаа цагт хэдэж юм болохгүй. Окей, юу вэ? Follow the boat and I'll... I give you your pig. О юу pig вэ? Би гахаатай байсан юм. За энэ цусыг даа. Yeah, Майк Озовски бай чи чамд юу байгаа? Чамд юу ч байхгүй. Yeah. Чи бол хийж биш. Yeah. Харин би бол eat it still. О, пакикачи ячную! Йой! Йой! бас Пакика дууслаа. Дууссан уу энэ? Бэж та. Ой ёо юу вэ? Дууссан уу? Ёо Билли. Йети гин үү? Potato <laughs> man. Кевин Алис. Pig. Пакика. Чи ой чи зүгээр товноод дэс одоо өрөө дээр. Аа хутаа зүгээр. Poor map. За за ингэ дуусчихсан юм шиг байна. Thanks for playing гэд. Йоо, энэ л миний амьдралдаа тоглож исэн хамгийн аимшиг аимшигын Minecraft map биш тоглоомнуудын нэг байла. Бурхан базар. Йоо. За тэгээд нэвтрүүлэг тамд оролцсон Майк Озовскид баярлаа. Гэтэ бас ёо Майк Озовский сүнстэй байж магадгүй. Гэтэ би чамайг сайн тал гэдэг чи мэдэж байна Майк Озовский. Яа чи бол чи бол эр хүн. За за. Йоо бурхан минь гэж би бүр шоконд орчлоо тэхүү. Хөөтө тэгээд э, гэтээ яг энэ бичлэгтээ болсон хамгийн аимшиг зүйл гэвэл Майк Озовский дээрээс унж ирдэг байлаа. Би яг миний тавиур дээр байдаг яаж явж байгаад бүр яг ээгцтэй үед нь бүр орж ирээд бүр ёо За за тэгээд дэмжлэг үзсэн болоо үстэй мэдээж хэрэг таалагдсан бол лайк тэгээд subscribe дараарай. Тэгээд 100,000 subscribe дээр бүгдээрээ special зүйлүүд бас олон байгаа учраас тэгээд subscribe дарж бидийг бид дэвжээрээ. Yeah. За баяртай үзэгчтэй.